Presented by Open Music. mar ございま मिले डेट पर जीता चरल हमर बोहरे तहरा गेट पर बोला केकरा से अब मिले डेट पर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक मरलू तुला तू प्यार में खिंचले बहरू लो मन रेखा कैसे तो लकीर के प्यार में खिंचले बहरू लो मन रेखा कैसे तो लकीर के बानी ना बजो रंग बली की दे खाती सीना जी के बानी ना बज रंग बोली की दे खाती सीना Sally.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 जाई आ मिलबू ना के मोर जाई ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जाई मिलबू सनम जाके जाई अपन music digital recording studio Maniyari वाजा